Defunto em, morto vivo em apuros. <laughs> Droga, eu tenho que sair daqui. Hoje quero encontrar respostas ou como morrer de novo além do cemitério. Kate é a única feiticeira que pode me libertar, mas eu sou sempre esmagado, queimado e ainda continuo morto vivo. Aqueles ossos eram é um tempo todo um dinossauro. Eu espero que quando eu reviva ele me reconheça. Não foi nada mais, nada menos que uma poderosa arma para esmagar de fundo o cemitério inteiro. Agora aquele morto-vivo terá seu fim. Vou garantir que nenhum pedaço de seu cadáver sobra enquanto meu dinossauro reina. Seremos invencíveis, primeiro o cemitério e depois o purgatório virá nosso glorioso poder. caminho, estraga tudo. Mas foi a última aconteceu? Parece que eu renasci. De novo. Aí está você! Eu sabia que não seria esmagado. Vou mandá-lo para as profundezas do cemitério. Onde estou? Será que minha alma já encontrou o purgatório? Acho que é só um feitiço da Kate. Em socorro, alguém me ajude! O que é isso? Não posso falar. Estou mudo como um túmulo me sinto muito bem agora, sabendo que nunca mais vou ver aquele zumbi de olho esbugalhado de novo. Pai, que diabos essa pilha de crackpot está fazendo na nossa cozinha? Minha filha estava batendo na porta antes que eu pudesse abrir a boca dele. Ele me perguntou qual sepultura era nossa. Eu disse a dos bovinos. Ele está morrendo de fome, como pode ver. Ele também disse que era seu amigo, Kate. Então, eu fiz a janta para ele. Porque você é magrela e desnutrida e nunca sente fome, nem mesmo é companhia. Lanche na janta, esse delicioso bife a cavalo, com guisado de barata nosso hóspede. Espero que você não se importe, querida de fundo, vai ficar conosco esta noite. Eu cometi um erro em minha maldição.